バッキルでゴンデラ緑の効果握りなしたそのんでもシナゴリバからリザはアンパーダストシナベンビリンコナバッキル can see now. Fight, kill. Fight, kill. Fight, fight, kill.